えロシア語の勉強についてお話をしたいと思います私はあ日本人なんですが、えー、ロシア語を今えね、ロシアのこと興味持ってるからロシア語の勉強をしているんだけどもでもロシア語の中に私こう日本人からするとね気持ち悪いところがいっぱいある。 <laughs> で今回はそれをあ、えー、みんなにお伝えしたいと思いますですね外からね君たちの母国語はどんな風に見られてるのかなんか感じるきっかけになればいいと思いますねあなたたちにとっては普通だけど僕からしたらもううん企業なんです厳しいですなんでって言うとこな 当に本当にっていうことでじゃあ見ていくよせいつも行くよせいのバイオはいっていうことでねえー、ロシア語のね、えー、アルファベットからまずね、えー、えー、みんなとね、えー、日本人がいたら、えー、0.2%しか僕の、えー、動画は日本人は見てないんですけどもなんで ということで、えー、アルファベットを見ていきたいと思います。まず、英語だったらね、ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ でしょで、えー、日本語だったら、あいうえを書きかけを指しすてと何年の、あいうえを書きかけを指し捨て、そう立ちせと何年の、はぎふふえほまみむめも、やいゆげよ、あおん。で、終わるのね。 で、えー、君たちのロシア語のアルファベットを歌とともにじゃあ切いていきましょうはいいろいろ言いたいことが本当にたくさんあるからねせーの再生いいね歌でねあのー、こう覚えていくっていうのはね素晴らしいねもうこんな子供可愛いしねもうこれ絶対すぐ覚えちゃうもうワクワクした気持ちでねあーべー まあ英語もね最初 A から始まるから始まるし日本語も「あ」から始まるからで英語で言ったらねあの AB だからねえー、B は分かるんだけどこれ次見てちょっと待ってあの、えー、オッケーオッケー。えー、あー分かった。うん、なるほどね。うん、日本語のあと同じだ。で、次は B。うん、 なるほどね。次、B の形で V がいる。もうこれは、あの、英語の方からこうイメージしながら、自分の中で頭の中で覚えようとしての、いい、覚えようとしているのに、ああ、V、V、そこ変わってくんない ?B の形してるのに、英語で言うところ V。V、V の発音になってるんだよ。まず、まずね、日本語で ぶ、ぶは使わない。ぶは使わないの。ね。もうここでゲロ吐きそうになっちゃった。ね。ごめんね。もう3文字目でしんどい。では次、えー、見ていこうか。ゲデイエヨはいストップイエとイオがもう似てるダメもうそこもうどどどっちかどっちか首にしようね一個でいいよ これも一個でいい。ね。どっちか死んで、お願い、お願い、お金払うから、いくらいるじゃあ次見ていこうか。はあ、まだね、7文字目っていうね。で、J、Z、E。おかしいの入ってんじゃんこれいくらとか言えって何もう長いよ、えー じゃん M, M の N でやったらイメージしやすいけどお前そのビジュアルでのはちょっときついわお前 H, H になってくんないかな L もうここがきキモいあのね 僕自身の言葉には「使わないのだからもう本当ルルを出すためのあのこう力筋肉がすげえ強いもう「ルルずっと練習しようかなっていうぐらい下の筋肉が「ルルを出せるようになってないからそこの筋肉下の筋肉がね下の筋肉が違うからこれきつい。 かも次この見た目で S T はわかる T はねねわかるうんうんうん T はすごくねわかりやすいね T っぽいかねはあせちお前もどっちかでいいよシャーシャーお前もどっちかでいいやばいってだってこれ見て見てもう 一文字なのにめちゃくちゃ長いんだよ日本語にするともうおかしいよであ ABCDFJJKNOPQRSTUBLQXYZ の中にドゥ秒につなぐみたいないないじゃん ABCDEFGHIJKM スルークスカイウォーカーみたいなないじゃんありえないじゃんこれおかしいよ意味わかんない s き i d l o はい、次にね、ロシア語で嫌だなと思うところは、やぽんか。違うね。ほろしょう。違うね。 スポシーバ違うねなんで文字と読む時の音が違うの次にロシア語で腹が立つところ男性名詞と女性名詞と 中性名詞がある何それ男性名詞と女性名詞と中性名詞冷蔵庫は男性今見てきたけどさ冷蔵庫にチンコついてなかったよ そうだよ冷蔵庫にチンコはついてない冷蔵庫は男じゃないよロシアの皆さんおかしいよ何男性名詞女性名詞中性名詞ってそんなの聞いたことがないよ <laughs> いや冷蔵庫にね今見てきてさチンチンがついてたら俺納得したよなかったもんこれ中見たけど冷蔵庫に「チンチンある?」っつって冷蔵庫も「ないない」っつってた。 ええー、男とか女とか抽選名詞とか本当になしかもそれによって文字が変わるんでしょういや英語とかね日本語だったらね主語「I」「My」「Me」とかねちょっとで変わる日本語だったら「私」「は」「私」「に」「私」「の」みたいなねここの部分で 簡単に変えられるのに男性名詞と仲裁名詞と女性名詞で何パターンも全ての単語が変わってしまうええー、死語を書いた死語って数えられるじゃんねそんなに多くないでしょ単語はねいっぱいあるからそこを 変えちゃうようなシステムってのはどう考えても効率悪いだろう覚えるのに単語の数だけ男か女か中性名詞か覚えろっていうの僕はロシア語を話せるように なりたいのねでそれまでにどれぐらい時間かかるかってロシア語の先生に聞いたらめちゃくちゃ頑張っても1年かかるめちゃくちゃ頑張っても本当はもっと何年もかかるって言われたのねじゃあ僕がみんなとロシア語で話できるようになるまで例えばだよって言うロシア語を話すようになったら生放送で ゲーム実況動画出すとかそういうこともできるリアルタイムでね時間を共有できるわけプレイヤー えー、辛いのは発音だね、うん、言えないもうずっとルルルの練習してるの。